La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Qué es viajar? ¿Cambiar de lugar? No. Cambiar de ilusiones y de prejuicios. Gran Canaria accesible. Recuerda que eres única, exactamente igual que todas las demás. Como tú. La victoria más importante es nuestra propia superación.